हेलो फ्रेंड्स सिटी व्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम फिर से आपको जयपुर के जगतपुरा में स्थित जे हॉस्पिटल के बारे में कुछ अपडेट मिली है उसको बताने के लिए प्रस्तुत हुए हैं जो नई अपडेट है वो ये है कि हॉस्पिटल के लिए एक नया गेट ओपन हुआ है ये गेट डायरेक्ट आपको हॉस्पिटल में एंट्रेंस के लिए दिया गया है पुराने वाला गेट अभी भी चालू है लेकिन वो यूनिवर्सिटी से आ रहा था इसलिए उसमें आने वाले टाइम हो सकता है उसको बंद कर दिया जाए दूसरी खास बात इस गेट की ये है कि इसके पास में भारतीय सेना का टैंक लगाया गया है और उससे थोड़ा सा आगे शाम से लहराता हुआ हमारा तिरंगा झंडा हॉस्टल का पुराना रोड आपको पता है पहले से ही वो हरी भरी वादियों से ढका हुआ है जैसे आप एंट्रेस करोगे पुराने गेट से तो आपको एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा आप हॉस्पिटल को जाए आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी गार्डन के अंदर जा रहे हैं क्योंकि रोड के दोनों तरफ घने छावदार हरे वृक्ष लगे हुए हैं जो हमारे आंखों को बहुत ही अच्छे लगते हैं यह रोड पूरी तरह हरियाली से ओतप्रोत है हॉस्पिटल के बारे में जो खास बात थी हम हमारे पुराने वीडियो के अंदर बता चुके हैं और अभी अभी भी जो इसकी खास बात है वो ये है कि इसमें बहुत ही सस्ता और अच्छा इलाज मिलता है हर कोई पेशेंट यहाँ पर जल्दी आता है तो वो एक अलग ही अनुभव लेके जाता है पूरी संतुष्टि के साथ हमें ट्रीटमेंट लेके जाता है यूनिवर्सिटी शहर से दूर और हॉस्पिटल भी शहर से दूर है तो काफ़ी शांत प्रिय एरिया है जहाँ पर ये हॉस्पिटल है शहर के शोर शराब से ये पुराना यूनिवर्सिटी गेट है जिसकी मैं बात कर रहा था जब भी यहाँ आओगे तो आपको एक अलग ही कार्ड बाहर जरूर निकलेगा आपके मुँह से आज वीडियो अपलोड करने का मेन पर्पज़ हमारा ये था कि जो नया गेट अभी ओपन किया गया है उसमें दो खास चीज़ें लगी मेरे को फर्स्ट शाम से लहरा तो हमारा तिरंगा झंडा और दूसरा गेट के जस्ट पास में ही रखा हुआ भारतीय सेना का टैंक जब कभी आप आओ तो एक बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा बस इसी कारण मैंने सोचा कि मैं आपको ये अपडेट दे दूँ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद